Cześć, z tej strony Saliwa. Witam bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z mojej serii Crazy's Remastered Glitches and Tricks. Dzisiaj pokażę Wam jedną pewną ciekawostkę lub bardziej wyczyn w moim wykonaniu, używając pewnych sposobów, trików i oczywiście zmian jakie zaszły w pojazdach w Crazy's Remastered, udało mi się dostać w pozornie niedostępne miejsce. Pewnie każdy z Was Większość, która gra w Grace, kojarzy pewną scenkę, cutscenkę, gdzie spotykamy resztę oddziału Raptor i dochodzi do ikonicznej wymiany argumentów między Psycholem a Lorokiem. Cut the crap, Psycho! You've all been holding Our job is to find those people, and that's what we're going to do. We're moving out now, and that's Dobrze widzicie. Tak, to pojazd wymyślił czy kiedykolwiek się zastanawialiście, czy dałoby się tutaj dostać samochodem bez używania jakichkolwiek cheatów? Pewnie nie. Jesteście ciekawi jak ja to zrobiłem? Zapraszam więc do dalszej części mojego filmu. Nie zapomnij o komentarzu do filmu, a jeśli mój kontent się spodoba, to zostaw po sobie subskrypcję. Nie przedłużając, zapraszam. Fizyka w Crysis jest dosyć skomplikowana. Jak sami widzicie, pojazd nie zachowuje się tak normalnie. Potrafi się wspinać po skałach, ale trzeba mu trochę dopomóc. Kiedy podniesiecie propa, na przykład ten oto śmietnik, i będziecie kucać, możecie podnieść ten pojazd, czy go trochę popchnąć. Oczywiście jest bardzo duże ryzyko, że można zginąć od tego manewru, ale da się to go uniknąć, jak sami widzicie. Jest to dosyć skomplikowane, to jest ostrożne, ale dzięki temu możemy podbustować nasz pojazd. Widzicie, pojazd spiął się trochę wyżej, ale trzeba mu trochę dopomóc. Tego nie było w kryzysie jedynce, no i oczywiście tak, żeby opony mogły zahaczyć, by móc wystartować na wyższą półkę skalną. Jak widzimy, nie tych Bardzo dużo pracy poświęciłem naprawdę spinaczką i poszło dużo nerwów. Gdy dostałem się na wyższą półkę skalną, to niestety pojawiła się kolejna przeszkoda, oczywiście kolejna półka, której to znacznie wyższa. слабый. Moim planem było posiadać dwa takie pojazdy, aby jeden posłużył jako podpórka dla tego, którym teraz jedziemy. Dlatego, że mniej damage'u miał większe szanse przetrwania danej akcji. No i oczywiście miał też lepszy dzięki temat prędkość. I zaczyna się tutaj proces podpustowań. Oczywiście to zajmie znacznie dłużej niż się wydaje, bo choć tamta półka poszła mi szybko, bo może z 10 minut się stęmęczyłem, to tutaj posiedziałem całą godzinę, ponieważ no pojazdy nie lubią sobie pracować. Moim celem było to, aby pojazd, co jest na górze, był skierowany dziobem do góry. Dzięki temu mógłby łatwiej się dostać, jednak sandbox tutaj e, tych kamieni powodował, że nie mogliśmy tego zrobić i trzeba było poszukać innego, oczywiście potem się zorientowałem, sposobu. Potrzebujemy kolejnych propów i najprawdopodobniej nam się przyda oczywiście taka skrzynka czy też śmietnik. oczywiście, drodzy widzowie, udało nam się dostać na wyższą skarpę. Oczywiście teraz tak, żeby się nie przewrócić, co oczywiście niewiele brakowało. Udało nam się. Pojazd e, zachowuje się bardzo dobrze, jeśli chodzi o skały, ale ma bardzo dziwny hitbox. Można go rozwalić dwoma strzałami z pięchy, a natychmiast spadł z, z przepaści, więc mu się nie stało. Oczywiście przejście tutaj do drużyny Raptor jest też zablokowane i tutaj też są niewidzialne ściany. Myślę, że dałoby się przedostać tam pojazdem, ale tak na siłę nie czułem tego, żeby tam się wpychać. Swoją drogą, bardzo ciekawą rzeczą jest to, że kiedy się cofniecie od strony tamtej misji, załączy się mgła na całej mapie. Nie będzie dosłownie mleko wzdłuż oczywiście wybrzeża, jak i również lokacji, gdzie my zaczynaliśmy. Ja się z Wami serdecznie żegnam, mam nadzieję, że Wam się Bóg, który ja odkryłem, czy też sposób się spodobał. Zostawcie sobie coś w komentarzu. Na razie, cześć!